ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಗೂ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಗೂ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇದುವರೆಗೂ ಏನು ನಾವು ಅಲ್ಗೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಟ್ರೇಡ್ ಟ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಗೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಅದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಟ್ರೇಟ್ರಾನ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಅಲ್ಗೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಕಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ so those who are looking for extra income they can go for algo trading ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಂದು ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನನಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಅವರು ಈ ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ so at the end of the month ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ at least eight to ten percent return ಸಿಗೋ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೋಗಿತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಆಯಿತು ಈ ಈ ರೀತಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರೋರು ಅದರ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದು ಅದು ನಾವೇನು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಗೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪುಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಪುಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೈಡ್ ವೇ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಯಾಕಪ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಪೇಷನ್ಸು ಯಾರ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ನೋಡದೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಗೂ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಈಗ ಕೊಯ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಕೊಯ್ನೂರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೊಯ್ನೂರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕೊಯ್ನೂರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಥರ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದು ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಿಡಿದಿದೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನಾನು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೇ ಲಾಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮು ಎರಡು ಲಾಟನ್ನು ಬೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಪಾಯಿಂಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದ್ಬಿಟ್ಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕು ಒಂದು ಲಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆದರೂ ಸಹ ಐದತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆದರೂ ಸಹ ಅದು ಒಂದು ಲಾಟ್ನ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹದಿನೈದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ಆದರೂ ಒಂದು ಲಾಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಟ್ರೆಂಡು ರಿವರ್ಸಲ್ ಆದಾಗ ಅದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿವರ್ಸಲ್ ಅಂದ್ರೇನೋ ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೀಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕಾದ್ರಿ ರಿವರ್ಸಲ್ ಅಂತಾರೆ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಯ್ಯೋ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಅಲ್ಗೋದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೇ ಬಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ so that you can understand pros and cons of the algo trading okay so ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಇದು ನಮ್ಮದು ಟ್ರೈಟ್ರಾನಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟು ಕೊಯ್ನೂರಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕೊಯ್ನೂರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೂ ನೀವು because it's your hard earn money so you should know risk and reward ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದು fifteenth October two thousand twenty two okay so ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ so two thousand three hundred profit ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನು ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ eight thousand six hundred profit twenty four thousand twenty four percent profit ಅದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹದಿನೆಂಟು ದಿವಸ ಆಗೋಯಿತು ಹದಿನೆಂಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಡೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ನೀವು ಇದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನೀವು ಈ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೋಡದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ದಂಗೆ ನೀವು ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ರಿಪೋರ್ಟು ಆ ರಿಪೋರ್ಟು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಈ ಯಾವಾಗಿಂದ ಅಂದರೆ ಇದು ಡೇಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು entry date twenty eighteenth October ನೋಡಿಲಿ ಏಯ್ಟೀನ್ತ್ ಅಕ್ಟೋಬರಿಂದ ಟ್ರೇಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಏಯ್ಟೀನ್ತ್ ಅಕ್ಟೋಬರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದರೆ sixteen December total one zero nine trade ಆಗಿದೆ ಒನ್ ಜೀರೋ ನೈನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು one zero nine into sixty ರುಪೀಸ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೋಕರೇಜು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ okay it comes to six thousand five forty ಇದು ಬ್ರೋಕರೇಜು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಆದರೂ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ six thousand five forty cut ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಇದುವರೆಗೂ ಅದು ನೋಡೋದಾದರೆ total profit total thirty one plus eight thousand thirty one plus thirty nine thousand forty forty two thousand rupees forty two thousand rupees profit ಆಗಿದೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ forty two thousand minus six thirty five thousand rupees profit ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ only twenty five thousand rupees investment ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿದಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ in terms of percentage return ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಟೋಟಲ್ಲು ನಿಮಗೆ more than hundred percent return ಕೊಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿದೀವಲ್ಲ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ more than hundred percent return ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ದು ದುಡ್ಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಹಿಂಗಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆನೇ ನೀವು ಹತ್ತತ್ತು ಲಾಟ್ ಹಾಕೋದು ಇಪ್ಪಿಪ್ಪತ್ತು ಲಾಟ್ ಹಾಕೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಈಗ ನಾನು ಅಂಥದ್ದು ಏನಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂತಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಅವತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಾ ತುಂಬ ಜಾಣರು ಇದ್ದೀರಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇವತ್ತು ಸೈಡ್ ವೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಅಂತ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಾಕು ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿನ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ I don't recommend okay so ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಜನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಏನಾಯಿತು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಓವರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಓಕೆ ಓವರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಬೈ ತಗೋಣ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸೆಲ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಓಕೆನಾ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವ್ಯೂ ವೆಬ್ಸೈಟು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಈಗ will talk about only Nifty okay ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದು ನಾವು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ ನೋಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕೆಟು ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಗ್ಯಾಪಪ್ಪೇ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯಿತು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು ಇನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟೇ ಇದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈ ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಯ್ಯೋ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬೈ ತಗೊಂತೀವಿ ಬೈ ತಗೊಂಡಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಇಪ್ಪಟ್ಟಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೈ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಆವಾಗಲೂ ಸಹ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟು ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸು ನಾನು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಟಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಸೂಪರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ತೋರಿಸ್ತು ನೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕೋದಾದರೆ ಸೂಪರ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓ ಇಲ್ಲೇ ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅರ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸೆವೆನ್ ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಒನ್ ಹಾಕೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ತಗೋಣ ಸಲುವಾಗಿ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ದಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೇಬೇಕು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಬಂತು ಮತ್ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಬಂತು ಅಲ್ಗೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೈ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದೇ ಕುಂದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನೀವೇನು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಗೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಅಲ್ಗೋ ಅನ್ನೆಸರಿ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ನೆಸರಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ವೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತವಿ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಬೈ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಬೈ ಆಯಿತು ಬೈ ಆಯಿತು ಸೆಲ್ ಆಯಿತು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಈ ಈ ನಮ್ಮ ಕೊಯ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದು ಶ್ಯೂರ್ ಶಾಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಗೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದಾದರೆ okay you see here okay ಈಗ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಬಂತು ಓಕೆ ಬೈ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಲೆ ಸೆಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ sell entry sell exit buy ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ buy entry immediately buy exit ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ buy entry sell exit buy buy exit sell entry sell exit ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳತ್ತಿರ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಬೇ ಇದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಟ್ರೆಂಡಿಗೂ ಈ ಟ್ರೆಂಡಿಗೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಇದು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬೈ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದು ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯಿತು ಇದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಗ್ಯಾಪ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಡ್ ಬಂದು ಹನ್ನೆರಡು ನಲವತ್ತಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಓಕೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೈ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೆಸರಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಸಹ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಕೊಯ್ನೂರು ನಿಫ್ಟಿ ಕೊಯ್ನೂರು ಆಯಿತು ಇದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಕೊಯ್ನೂರು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಫ್ಟಿ ಕೊಯ್ನೂರು with trading trailing stop loss ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಿವರ್ಸಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ just because of big movements in the bank Nifty ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ನೀವು ಒಂದು ವಾರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂದರೆ those who don't want to lose any principal amount investment capacity ಇದೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ best Nifty short triangle in strategy ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಏಯ್ಟ್ ನವಂಬರ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿರೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ twenty one thousand rupees profit ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ biggest loss three thousand three thousand five hundred ಈ ರೀತಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ ಆದರೆ against that there will be some profit so ಆ ಲಾಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಕನ್ consider monthly five percent return okay ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ it has given around about how much seven plus four eleven percent eleven twelve percent return ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟು ನವಂಬರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ monthly five percent return you can expect ಒಂದ್ಸಲ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಬರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೋಗಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದರೂ ಸಹ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಯಿತು so you need to keep that kind of expectation ಆದರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೇನು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಅಂದರೆ just you have to login using T O T P once in a morning just ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ T O T P entry ಮಾಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಇದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪೇಷನ್ಸು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ದುಡ್ಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳೆದಾಗೂ ಸಹ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ದಾನೆ ಒಂದೊಂದೇ ಲಾಟ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದಾವೆ ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆನಾ crude oil with trailing stop loss ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಅನ್ಸೋ ಅದು ನೀವು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ so no no problem still it is in a profit okay ನೀವು ಸ್ಟೆಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ uh, ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ okay twenty four thousand rupees profit ಆಗಿದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು two lakh seventy five thousand rupees okay so ಈ ರೀತಿ ಇದು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಇದು ಗೋಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನಾನು ಡಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ತರ್ಟೀನ್ ಡಿಸೆಂಬರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಲಾಸ್ ಜಿ ಡ್ರಾಡೌನ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ one eighty five percent return ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಓಕೆನಾ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟು ಏಂಜಲ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಲಿಂಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು I am not a SEBI registered advisor but ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನನಗೇನು ನಾನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದೆ ಯಾರು ಎಂಜಲಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪೇಪರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಪೇಪರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೇನು ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಇದನ್ನ ಲೈವ್ ಹಾಕಿರೋದು ನೋಡಿ ನಿಫ್ಟಿ ಕೋಯಿನ no trades inside live ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸೊ ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಿಡಿತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ I feel confident okay so ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಿಂದಾಸಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ if you are looking for jackpot kind of thing ಏನೋ ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಕರೋಡ್ಪತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇದಾವೆ algo trading rule based trading ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಅಲ್ಗೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೂ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಆ ಲಾಸಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಲಾಸು ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೀವು ರೆಡಿ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೂ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ದಿವಸ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೂ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಹೀಗಾಗಿ ಬೇರೆ ದಿವಸ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಬದಲಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಲುಪೋ ಥರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ okay thank you have a nice day